You. ヒーローズ小浜毛がにかき割るテるヘナミルが綺麗にいたのかなニコパリ衛星ねあたにセナなれろにニコヒエイロムテアラニピピレアレミニピエロニピピニケアラシナパナテペローコタソニピピニケアラニピにニオタラムクロム Take me ini Senabi sabi mutakap Nukre Tengah nasa wawang tani Senabi kibi Tengah pinidi Nasa lakin Higa kini Kamu mirimi Hika kirimi Wikani nakimi Winu nakimi Wikani nake Nakini kini Tengah kita wasama Purukang Panini Say we say 緑を割り入